осындайдан айтады ғой міне ер азаматтың ерлігін осындайда айтамыз міне қарабұлақтан қарабұлақтан фарух байбатша ініміз дима бауырына құда қаласа бір ат мінгізіп жатыр тойда айтты бір қол соғып қошеметтеп қойсаң Барға досжан көтеріп жатыр досжан шабандоз тойхананың атау деп тұрмыз қасқыр қасқат сәйгүлікпенен досжан шабандоз көтеріп келе жатыр көкпарды құдай қаласа міне қаблан нұрғанат аттасаңдаршы нұрғанат мына жерде тұра бер оң жақта қаблан алтын алды алдында мына бес қасқан алындар келіп тұр тойғадан аты қасқыр қасқан қайтуын қасқыр қасқа атты сәйгүлікпенен досжан жамандас тастады бауыржан көкеміздің атыменен яғни қасқыр қасқа атты сәйгүлікпенен қайтуын міне досжан жамандас тастады